каждой секундой становимся старее Седина волос не означает, что люди поумнели Глобальная температура все горячее Мало-помалу затопятся даже вечно зеленые ели Статистика стихий, цунами, землетрясения Глава Евангелиста Матфея, там записаны стихи В которых заранее предсказаны эти знамения У каждого в доме есть новый совет. У большинства покрывается пылью У современного человека на это времени нет нет Свободные часы, покрывая суетной вуалью Простой рабочий так боится быть один Придя с работы, в нем одно желание Жена разогревает ужин, благодарит ее До постели сокращая расстояние Холостяк самостоятельно дисциплинирован При этом неопрятен Когда-то был легкоатлет, а теперь тюфяк Который год не может отстирать на куртке пару пятен в просмотре сериалов, проводя досуг Утром понедельника стоит на остановке Нету у него друзей, нету подруг, не стало мамы Ничего не приготовится в духовке Пожелтевшими обоями обклеена стена Красуются на ней часы Цель будильника — прекращение короткого сна В зеркале запущена я борода и усы Боится на работу опоздать с образованием высшим устроился, куда попало, попал в треугольник Работа, пища, кровать, суетливый и усталый Вечером осенним, идя по проспекту пешком Почтовый ящик открывая по привычке Пальцами худыми обнаружена брошюра в нем Которой не найти было и днем с огнем Идя по проспекту пешком, почтовый ящик открывая по привычке Пальцами худыми обнаружена брошюра в нем которой не найти было и днем с огнем. Идя по проспекту пешком, почтовый ящик открывая по привычке, пальцами худыми обнаружена брошюра в нем, которой не найти было и днем с огнем.